Yeah. Oh. Ha ha ha. What's up? Ha <laughs> ha. Coming jump the dirty lights now. Ah, you can call me dirty like you. Can you hide like me? Tell me the dirty like a designer man like you. Ah, I, I like you. Some of you, we will you. Nah, mereka dari gusurnya ke bawah aku eh, tetap berakhirnya Dari ini ku tetap akan meruangkan hidupmu dengan dirinya Aku WhatsApp guys Ah, gua beraksi Mereka pemimpin dari aksi Aksinya komentarnya dari asal Aku tak peduli mereka siapapun Ya, gua memang kecil Gua cancel Gua cancel Gua memang dan kita Ya, ya Yeah, what's up, man? Uh, yeah. Yeah. What? Hi. Two thousand to the onion, love a dominated screaming on. I know my stock, the good one's not. Bukupango, Akaman, Bushu, Naito Vegan, I walk from today, and I walk cry. then the world so on a rainy day, Go right, the winning on the rainy day, like apples. running over ten day. yo, this is day like, yeah, yeah, this is day like, yeah, yeah, this is day like, yeah. Boy like, look smile like, I'm smile like You the fuck don't any love with I yo You want job go to the gue ketemu lagi dengan gua, Yo what's up guys Ini hanyalah sebuah lagu yang ku turunkan untuk kalian Yo Hanya ku berhenti untuk membela diri atas apa yang telah dari yo Gua menjadi sukses, gua menang gua menang sukses Kecepatan kecepatan kecepatan kecepatan angin adem Wow dia aku seperti mereka milikku coba pada dulu ah memang oh gue paling keren di dunia ini aku yang paling keren gak iya salah sabar yang aku akan beraksi dalam satu menit 24 detik yoi aku akan memerankan hadat dampak ini yeah thank you bos ya jangan lupa subscribe nih guys oh yeah Bye.